después de más de un año y ocho meses donde los viajes no, no, se podían realizar. La verdad que recibir a los integrantes del comité y en este caso a Mónica Díaz Martins de la región de Brasil, del comité directivo. Mónica, bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí en el Infoclaxo. Yo, eu que agradezco la presencia y e el convite. Bueno, eh, a ver, Mónica, eh, queremos aprovechar el encuentro contigo para hablar de Brasil eh, un Brasil que nos preocupa, eh, con un gobierno que ha cortado libertades, que parece haberse anclado sobre la lógica del lawfare, eh, con una visión sobre el medio ambiente casi de, fake news, pensando que no existen los problemas medioambientales, donde vimos una destrucción del Amazonas realmente muy pero muy complicado. ¿Cómo es el panorama de Brasil al día de hoy con la perspectiva de las elecciones que se van a realizar el año que viene, con un Bolsonaro que casi salió a decir que si él no tiene posibilidad de ganar, no va a confiar en el resultado de esas elecciones? ¿Cuál es el panorama que vive Brasil hoy? Ah, Gustavo, es un um panorama extremadamente preocupante, até porque una buena parte né, da população brasileira já não acredita mais no processo democrático. É, de um lado, isso é perigoso, porque você não acreditar no processo democrático significa ir para as ruas pedir ditadura, que é o que tem sido incentivado né, pelo bolsonarismo. Porque, na verdade, o que nós vivemos hoje vai muito além da figura, da triste figura de um presidente que revela né, uma, um total desprezo por qualquer das causas humanitárias que existem. É motivo de riso, é motivo de né, preocupação, ele, mas ele tem que ser levado a sério. E, na verdade, ele é apenas uma, vamos dizer assim, uma, uma figura que se prestou não é, a, um, a toda uma ideologia que já vinha de muito tempo. Né? A gente descobre hoje que, mesmo no tempo da ditadura militar, nós não conseguimos é, romper né, com uma série de, é, vamos dizer, é, pontos onde nós já verificávamos que nós, sociedade brasileira, não, não somos democratas. Nós somos uma sociedade profundamente conservadora, racista, homofóbica, escravocrata. Infelizmente, essa é a verdade. Né? E durante a ditadura, a passagem para a nova república, o fim, não houve, na verdade, o fim da ditadura, foi um negócio, foi uma negociação. E elementos da ditadura vieram, então o um bolsonarismo, que é, é muito mais do que o Bolsonaro, porque ele apenas emprestou o nome e a figura dele né, a todo um conjunto de ideias conservadoras que vem de muitos e muitas décadas. Também, então, há uma parte da, da população brasileira que não acredita no processo democrático, nas eleições, por achar que a ditadura era melhor. E há uma parte da população brasileira que não acredita nas eleições por achar que é necessário um trabalho revolucionário, um trabalho de formação política da população brasileira. E não acha que o Lula não é o salvador da pátria. <laughs> Quer dizer, ele hoje tem uma o panorama que você pode dizer hoje é que ele conta com um respaldo grande, provavelmente será eleito, se for, se houver eleições, ele será eleito. Ao que tudo indica, a, a parte jurídica né? do Brasil, né, os, os, os, Supremos Tribunais Eleitorais e Federal, ah, os, ah, começam a perceber né, e a garantir que haverá sim eleição, haverá sim voto em urna eletrônica, começa a dizer que se o Bolsonaro continuar agindo assim, ele, ele não terá um mandato, a candidatura assegurada. Mas há uma parte da população brasileira que não acredita na eleição, não porque prefira a ditadura, mas porque acha que o processo eleitoral está tão corrompido né, e que não tem salvador da pátria que vá chegar lá e resolver os problemas do povo. Ou nós nos organizamos em comunas, na base, radicalmente, ou então. Não... Então, veja, a situação é muito complicada. E você tem no meio na grande maioria da população silenciosa, que fecha os olhos e quer saber se está comendo, se está se divertindo, se está indo para a praia, se está botando o filho na escola. Então, é uma situação bastante, eu digo, preocupante a que nós estamos vivendo. Eh, Mónica, en, en este panorama preocupante que, que, que nos comentas, eh, hay dos datos en Brasil que se suman a esto que tú nos cuentas, que uno tiene que ver Con la tragedia de la pandemia, Brasil es el segundo país con mayor cantidad de fallecidos a nivel mundial, sumando una cantidad de fallecimientos a la región, en una de las regiones que no es la de mayor población en el mundo, pero Brasil es el segundo país en fallecimientos y hay varias denuncias contra Bolsonaro, inclusive por corrupción y por un intento de compras fraudulentas de vacunas, ¿no? Pero por otro lado vemos la zona crítica del Amazonas, donde la destrucción medioambiental parece haber tenido un nivel de aceleración durante el gobierno de Bolsonaro tremendo. ¿Hay conciencia social de estas dos cuestiones en la sociedad brasileña o, o, no, o, son temas más de los sectores más politizados? Olha, eu diria que o da vacina, o da Covid, da pandemia, é um tema que realmente ganhou a sociedade brasileira. Né? Você hoje em dia você nota que há uma grande restrição popular a forma irresponsável como foi conduzida. É, inclusive, essa irresponsabilidade ela é planejada. Não, hoje nós temos há documentos né, de é, sérios mostrando que não foi por acaso. Essas, essas mortes não são casuais. Houve, na verdade, houve um planejamento, uma programação para a morte dessas pessoas, para a não vacina, para o Brasil não entrar não é, com todos os cuidados que necessários. Hoje em dia, eu moro num povoado de pescadores. Eu posso dizer é que a grande maioria da população do povoado de pescadores, pessoas trabalhadoras, mulheres, estão plenamente conscientes de que houve um plano deliberado de matar a população ao não fazer os cuidados necessários. Né? Então, isso daí, com relação à pandemia, eu acho que, na verdade, se conseguiu, num grande esforço, depois de quatro ou cinco ministros da saúde, eh, depois de corrupção, compra de vacinas, etc., etc., né, um documento seríssimo. Inclusive, eu posso passar e disponibilizar para a Claxo. É um documento de quase 500 páginas, muito bem feito, que mostra que houve um planejamento né, para que isso acontecesse. Não foi, ao... não foi casual. Não, não foi casual. Não foi casual. Não foi casual. Foi armado. Eu vou passar para você. E agora, com relação à segunda pergunta da Amazônia, né, o que nós vemos é que a população indígena ela está extremamente politizada politizada pelas mortes, politizada né, pela expulsão de suas terras, politizada né, pela perseguição que elas estão sofrendo. Não é uma perseguição é, apenas política, é uma, é, é, desse, é uma vida que está se perdendo. A floresta é vida para as populações. Inclusive, a gente está conseguindo desenvolver um termo, é florestania. Não estamos mais falando em cidadania. Cidadania do homem da cidade. Nós estamos falando agora em florestania. Não é? E é um termo que está ganhando espaço. A população indígena passou quase uma semana em Brasília protestando diariamente. Né? Os artistas se mobilizaram. Hoje nós temos para mais de 100 vídeos né, sendo espalhados com canto, com todos os artistas famosos, Chico Buarque, Caetano, é, pessoas populares mesmo, como essa que morreu há pouco tempo, Marina, que era uma cantora bem popular, né? o engajamento dos artistas, sobretudo dos cantores, nessa luta tem sido grande. Eu acho que ainda não atingiu a população brasileira como um todo, atingiu a população indígena, os indígenas de todas as etnias, de todas as etnias. Eu moro praticamente dentro de uma comunidade indígena, de, um, de uma tribo, Genipapos Canindé. Né? É um povoado de pescadores que fica praticamente dentro de uma reserva indígena. Então, também tem muito contato não só com os trabalhadores e pescadores, mas com os indígenas. E hoje em dia, realmente, eles estão plenamente politizados e conscientes. Agora, isso é a população indígena, que é 2% da população brasileira. Né? Mas o esforço grande dos meios, é, dos artistas, da cultura, de divulgar eso, vai, eu acredito que dentro em poco va a conseguir algún resultado. Mónica, en, las últimas, en los últimos días eh, salió una noticia, una información con respecto a la Orden Nacional del Mérito Científico. Exacto. Bolsonaro, eh, que no parece no tener un límite eh, en qué lugar meterse, intentar cambiarlo. Y particularmente con la comunidad científica tiene como una bronca especial. Claro, sí. Eh, bueno, entiendo que varios científicos que iban a recibir el premio eh, negaron recibirlo porque Bolsonaro quería ponerse para recibir el premio él mismo, o sea, se quería premiar a sí mismo. Isso, él colocó su nombre y seu nome de varios ministros relación relação dos premiados. Na verdade, isso causou uma revolta, porque a escolha dos premiados é feita por uma comissão científica. Então, ele, ao mesmo tempo que ele não, ele não respeitou a comissão científica, porque botou o seu nome e dos ministros passando por cima da comissão científica e excluiu dois nomes né, de cientistas indicados pela comissão e ele excluiu, riscou o sacou nome, a dois nomes que não lhe Sacou dois nomes que não gostavam porque ele identificou que fizeram críticas a ele, ao governo, e colocou o dele de mais quatro ou cinco ministros. Então, o desrespeito à comissão foi muito grande. Né? Aí os agraciados, né, mais de 30 agraciados com o prêmio, renunciaram coletivamente a receber o prêmio. Disse: nós não, não é ético nós recebermos um prêmio quando foi desrespeitado todos os critérios. Essa é uma coisa, é uma tradição de mais de 20 anos. Então, romper com isso, nós nos recusamos, nós, né, em solidariedade aos excluídos né, e em repúdio a esse negacionismo da ciência que Bolsonaro colocar ele ministros passando por cima dos critérios, a gente renuncia coletivamente. Então foi uma carta né, uma carta aberta à comunidade científica, inclusive que Claxo, ah, hoje, né, na nossa reunião do comitê diretivo, é, Claxo aprovou por unanimidade, e nós vamos levar essa carta ao conhecimento é, de toda a comunidade latino-americana, enfim. Mônica, eh, Mónica, eh, planteas un panorama, nosotros venimos haciendo un recorrido por diferentes países de la región y la verdad que en muchos lugares nos preocupa y mucho y Brasil mm, nos duele en muchos sentidos. Eh, pero entiendo que, aludiendo al nombre de la conferencia de Claxo, las tramas de las desigualdades, hay desigualdades comunes en muchos lugares de, la región. Lamentablemente la pandemia parece haber profundizado perdón, parte de esas desigualdades, lejos de tratar de encontrar salidas alternativas. Eh, ¿Cuáles son las tramas de las desigualdades en Latinoamérica y el Caribe? Olha, essa conferência ela vai ser a nona conferência, vai ser de uma grande importância não é, para pensar a América Latina, para pensar além das nossas fronteiras porque é, como região nós temos que partir de dentro, conhecer as desigualdades, né, a, o que causa as desigualdades, porque as desigualdades é fácil identificar. É muito fácil identificar que tem pessoas com fome, dormindo na rua. O problema é você conhecer as causas das desigualdades e os possíveis caminhos para a superação dessas desigualdades. Então, me parece que o tema é, vai ser de uma grande importância pensar a partir da América Latina. No Brasil, nós estamos mobilizando, dia 25 de novembro, né, vai ter uma reunião dos centros membros do Brasil para discutir a reforma dos estatutos, que será é, na conferência, na Assembleia, e também discutir a participação do Brasil em massa, em grandes quantidades, na, na nona conferência sobre as desigualdades. Né? Eu acho que é, essa, é, na verdade, pensar a partir da América Latina, mas rompendo com as fronteiras. Quer dizer, nós precisamos de aliança, nós precisamos não é que apoios que venham da China, que venham da França, que venham da Inglaterra, que venham da, de Moçambique. É, sim, precisamos do apoio mundial, porque, de alguma maneira, né, a América Latina, a meu juízo, em dois momentos, ela deu sinais da sua capacidade intelectual Primeiro, na teoria da dependência, né? que nos anos 70, a teoria da dependência com mexicanos, brasileiros, argentinos, ela, ela renovou o pensamento sobre o desenvolvimento e o subdesenvolvimento. Isso foi um momento. E depois o chamado desse giro cor-de-rosa, giro à esquerda, com <laughs> Chaves, <laughs> Lula, <laughs> enfim, Kirchner, né? <laughs> é, é, não é essa essa onda que mas de alguma maneira rejeitou o neoliberalismo, também foi aqui na América Latina que nós vivemos como continente, eram quatro ou cinco ou seis, né, na Bolívia, Evo Morales, enfim. É, então, me parece que o mundo está <laughs> de olho na gente e quer nos ajudar. Né? Eu tenho colegas que moram em Moçambique, tenho colegas que moram <laughs> no Vietnã, que não sei que. Mônica, vamos fazer alguma coisa, a gente quer ajudar o Brasil, todo mundo. Eu digo, sim, mas tem que sair de dentro, mas a gente tem que abrir as fronteiras, a gente tem que receber apoio do mundo inteiro. Eu acho que essa vai ser uma grande conferência e nós pretendemos estar em massa, em grandes quantidades, presente, divulgando antecipadamente e participando.